Hi everybody, now I am sitting on inside the KLCC park. Now you look back, that is Patron's Tower. You have to look. Okay, I will show you in back camera. ये के एल सी सी पार्क है चलिए अंदर घुमाते हैं आपको ये जो सामने वाले बिल्डिंग आप देख रहे हो इसमें आप एग्जीबिशन करा सकते हो आप अपना भी और इसमें एग्जीबिशन चलते रहता है आप देखने जा सकते हो जैसे कि मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं कोई भी बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहा हूँ इवन कि मॉल के अंदर भी नहीं जा रहा हूँ एक मॉल के अंदर गया था ट्वेंटी फ्लोर का था तो मैं सोचा कि टाइम बर्बाद है मॉल क्या ये एक स्विमिंग पूल है इसमें आप चाहो तो नहा भी सकते हो ये के पार्क के अंदर आता है just front of tower like this is the park klcc park i don't know what is the meaning of klcc full form by the way these all places are i think so you can look in front of me that is the twin tower everything nearby. I think this uh, country is very very small. Not I think one or two state of our country. By the way, overall good experience, but uh, alone is not good. Come with your friend. If you want to come alone, you can come. It depends on you. For me, it's not a problem. I'm happy with when I'm alone. guideline for parents those who have a child So this is the small swimming pool for children inside the KLCC park. तो अभी भी मैं के एल सी सी पार्क में हूँ ये जो पार्क है सिटी के पूरा बीच में है सेंट्रल में है और सारा बिल्डिंग यहीं पे है जो भी कुछ है देखिए एज़ पर माय एक्सपीरियंस कुछ ख़ास नहीं है मलेशिया रियली कुछ थाईलैंड है, है मतलब थाईलैंड कहते हैं कुछ आइलैंड है जो यहाँ से दूर दूर में है दो दो तीन तीन घंटा लगता है बस से जाने में कोशिश कर रहा हूँ कि एक आइलैंड पे जाऊँ पर नॉट श्योर बट ओवरऑल विदेश ही जाना है हाँ घूमना है तो आ सकते हो लेकिन कुछ खास नहीं है कुछ भी खास नहीं है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इंडिया में ही हूँ बस दो बिल्डिंग है जो कि यहाँ इंडिया से अलग बनाता है एक ट्विन टावर एक पेट्रोना टावर्स बाकी जितनी भी बिल्डिंग है ये सारे बिल्डिंग अवेलेबल है हमें तो कुछ खास नहीं है वैसे आप आना चाहते हो तो आ सकते हो हमने देख लिया कुछ भी खास नहीं है ठीक है कहीं और के लिए निकलते हैं पार्क से निकलते हैं चलो बाय